objetivos que debes manejar en LinkedIn? Bueno, el primero, visibilidad. Tienes que darte a conocer a aquellos profesionales con los cuales quieres trabajar, tu público objetivo. Segundo, reputación, que aparte de que te conozcan, reconozcan en ti que tú puedes ser un profesional que les puedes ayudar en, en el tema puntual que tú ayudas, ¿no? Y el tercero, obviamente, económico. ¿Cuántas conversaciones comerciales vas a iniciar en LinkedIn?